السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں میرا نام حافظ محمد عمیر ہے اور میں ادھر خانقی میں میں دس دن دن کی تراوی ادھر سنا رہا ہوں تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ داڑھی رکھنا ایک نبی کی سنت ہے اور ایک اور مرد کی اور مرد کی خوبصورتی کی نشانی ہے تو پھر جنت میں داڑھی کیوں نہیں ہے اور اور مردوں پر داڑھی رکھنا واجب ہے تو پھر جنت میں داڑھی کیوں نہیں بہت شکریہ آپ کا سوال کرنے کا بڑا خوبصورت سوال ہے یہ کہ جب داڑھی جو ہے سب نبیوں کی بھی سنت ہے اور جو ہے وہ دنیا میں مردوں کے حسن کی علامت ہے تو پھر جنت جنت میں یہ حسن کیوں واقعی نہیں رہے گا کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے یہ حافظ عمیر صاحب جو ہے یہ ماشاءاللہ اللہ ہماری یہاں مسجد میں وہ فرسٹ فلور پہ جو ہے دس روزہ تراوی ہو رہی ہے تو ہم چند لوگ دس روزہ تراوی پڑھتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ اللہ یہ انڈیانا سے تشریف لائے ہیں تو انڈیانا اسٹیٹ سے تو یہ دس روزہ تراوی ماشاءاللہ اللہ یہ پڑھاتے ہیں ساتھ ان کے دوسرے بھائی ہیں حافظ عثمان تو یہ دونوں مل کے تو ماشاءاللہ اللہ انہوں نے یہ سوال کیا کہ دنیا میں داڑھی رکھنا واجب ہے اور جنت میں کیوں نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جنت میں تو بہت کچھ نہیں ہے جو یہاں ہم کرتے ہیں جنت میں تو نماز بھی نہیں ہے ہم یہاں نماز کیوں پڑھتے ہیں جنت میں تو روزہ بھی نہیں ہے ہم یہاں روزہ کیوں رکھتے ہیں جنت میں تو زکوٰۃ بھی نہیں ہے ہم یہاں کیوں دیتے ہیں جنت میں تو حج بھی نہیں ہے ہم یہاں حج کیوں کرتے ہیں اور سارے بلکہ داڑھی سے زیادہ داڑھی تو واجب ہے یہ تو فرائض ہیں جی۔ یہ ارکان دین ہیں وہ ہم سب کرتے ہیں اور پھر جنت میں جنتی تو سونے کے کنگن اور جب وہ ہیرے موتی پہنیں گے تو سونا پہنیں گے وہاں جنتی مرد جنتی تو دنیا میں سونا پہننا حرام ہے جنت میں تو ہگنا موتنا بھی نہیں ہے ہم دنیا میں ہگتے موتے کیوں ہیں تو اب کہاں کہاں جائیں گے ایک دو چیزیں نہیں ہیں بے شمار چیزیں جو جنت میں نہیں ہیں تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں اور بہت سی چیزیں جو یہاں نہیں کرتے وہاں جنت میں ہوں گی تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جنت میں چونکہ داڑھی نہیں ہے لہٰذا یہاں پر بھی داڑھی ہم کیوں رکھتے ہیں تو پہلی بات یہ کہ یہاں پر بھی داڑھی جو ہے نا منڈوانا حرام ہے داڑھی منڈوانا حرام ہے اگر کسی کی داڑھی آئی نا تو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ آپ حرام کام کر رہے ہیں لہٰذا جنتوں کی داڑھی آئے گی نہیں لہذا وہ حرام بھی نہیں ہو سکتی یہاں پر داڑی جو ہے جی۔ وہ منوانا حرام ہے تو آپ منوائے نا آئی آپ منوائے نا اگر کسی کا آئے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ کھوڈا ہے یہ کھوڈا ہے یہ اس کی داڑھی نہیں ہے یار لیکن اس کو کوئی نہیں دے کہ یہاں پہ حرام کام کر رہے ہیں آپ کی داڑھی یہ نہیں آئی تو اس طرح جنتوں کی داڑھی آئے گی نہیں لہذا وہ جو آئے گی نہیں تو لہذا ان پر رکھنا بھی واجب نہیں سبحان اللہ عجیب نقطہ ہے <laughs> تو اس لیے جو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ تو لہذا جو داڑھی اس وجہ سے اور باقی اصل میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ جو کمپیریزن کر رہے ہیں نا اس دنیا کے جنت کے یہ کمپیریزن غلط ہے یہ تقابل غلط ہے کیونکہ دنیا دارالعمل ہے اور جنت جو ہے وہ دار الفضل ہے یہ دار الامتحان ہے وہ دار الانعام ہے تو دار الامتحان اور دار الانعام میں فرق ہوتا ہے اب دیکھو ایگزامینیشن ہال ہال میں جب اسٹوڈنٹ پرچہ دینے جاتا ہے تو بہت سی چیزیں ان کو لے جانا منع ہوتی ہے بہت سی جانا جائز ہوتی ہیں مطلب کتابیں نہیں لے جا سکتے جائیں لکھنے والا اور کچھ نہیں جائے گا باقی تلاشی دیں اس کے بعد جائیے اب بہت کو منع کر دیا لیکن دارال ملے گا تو آپ تو پورے تھری پیس سوٹ کے ساتھ وہاں پیش ہوتے ہیں اور وہاں آپ کو انعام ملتا ہے آپ کو ہار پہنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو گویا کہ معلوم ہے کہ جب عمل دار العمل کے اندر جو ہے وہ جب محنت کرتا تو اس کی ویلیوز جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہیں اور جب یہ جنتوں میں جائے گا الانعام میں جائے تو وہاں ویلیوز الگ ہو جاتی ہیں اب جنتوں کے اندر چار سے زیادہ بیویاں رکھ سکتے ہیں ستر ستر ہو رہے گی جس کی امید پہ کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں کیا خیال ہے <laughs> وہ کہتے ہیں یا ایک کا گزارا کر لو کوئی بات ہی ستر ملے گی تو ستر ملے گی تو جنت میں تو چار سے زیادہ بیویاں بھی جائز ہیں یہاں چار سے زیادہ جائز نہیں ہے بلکہ وہ ایک ہی کوئی پوری کر لے تو بڑی بات ہے ہاں؟ وہ کسی نے کہا نا کہ یار آپ ایک شادی کی دوسری کیوں نہیں کرتے ہو کیا یہ ایک کر کے دیکھ لیا بھائی دوسری کبھی نہیں کرنا واضح کی ملمت تھانوی رحمت اللہ جو وہ ان جو ہے وہ دو بیویاں تھیں تو کسی نے کہا حضرت آپ نے دو شادیاں کر کے نا دو شادیوں کا دروازہ کھول دیا یہ کہا کہا نہیں میاں بند کر دیا ہے دو شادیاں کر کے بند کر دیا ہے کھولا نہیں کہ جی، بند کا کر دیا آپ نے تو دو شادیاں کی کر کے تو دیکھ لیا کہ کبھی دو نہ کرنا <laughs> کر کے دیکھ لیا کبھی دو نہ کرنا پائی یہ ایک ہی سنبھل جائے تو بڑی بات ہے ورنہ کل روز قیامت میں وہ کہتے ہیں کہ جس کی دو بیوی ہوں گی وہ اس حال میں پیش ہوگا اس کا ایک کندھا جھکا ہوگا ایک یوں یہ یوں کبڑا سا ہو کر پیش ہوگا اور اللہ اس کا حساب کتاب لے گا اور حساب کتاب لے گا اگر اس میں نا انصافی نکلی کہ ایک کو زیادہ دیا ایک کو کم دیا ایک کو یوں نوازا دوسرے کو کیا تو اب جیسی کمی پیشی نکلی تو اس کو اوندے منہ اسی طرح جہنوں میں پھینک دیا جائے گا اللہ تو یہاں تو ڈبل ڈبل کے آپ مزے اڑا رہے ہیں لیکن وہاں وہاں کا بھی خیال ہیں اس لیے برابر سرابر بھی ضروری ہوتا ہے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے تو جنت کے اندر تو چار سے زیادہ بیویاں بھی جائز ہیں اور یہاں تو چار سے زیادہ جائز نہیں تو ہے کہ دار دارالعمل اور دار الفضل دار الامتحان اور دار الانعام کے اندر فرق ہوتا ہے جی۔ اس لیے دنیا کا جو دارالعمل ہے اور عمل جو تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے اس پہ کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں اب یہ کریں یہ کریں یہ کریں یہ نہ کریں وہ عمل جو کرنا ہے لہذا ہمیں امتحان میں ڈال دیا آپ نے داڑھی رکھنی ہے دنیا میں کہا داڑھی رکھنی ہے ٹھیک ہے نا اب ہم داڑھی رکھیں گے اور دنیا جو ہے یہ آخرت کا بدل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر انسان جو کچھ کرتا ہے اس کا بدل آخر میں ملے گا کیونکہ دیکھو دو عالم ہے ایک عالم دنیا ایک عالم آخرت عالم دنیا عالم آخرت انسان کی زندگی کے دو پہلو ایک آزادانہ ایک مقیدانہ اگر دنیا میں وہ آزادانہ زندگی گزارے گا تو آخرت میں مقیدانہ زندگی ہوگی وہ جہنم کے جیل خانے میں اور دنیا میں مقیدانہ اللہ کی شریعت کی قید کے اندر زندگی گزارے گا تو آخر میں آزادانہ زندگی فاما من سکولت موازنو فوفی عیشت الرازیا وہ من مانی زندگیوں میں ہوں گے کہ جنہوں دنیا میں شریعت کو لے کے چلے کیوں کہ خود اللہ نے بھی کہا کیا یا سب السان ہو آئیں یترا کو سدا کیا انسان سمجھتا ہم نے دنیا میں اس کو شدر بے مہار چھوڑ دیا نہیں بھائی یہ ہم نے شریعت کا دائرہ قائم کر دیا ہے اس شریعت فطرت کے اندر رہ کے تم نے گزارنا ہے لہذا یہاں پر یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے اب اس کا بدل کیا ملے گا اس کا بدل ملے گا کہ آخر میں آپ کی داڑھی نہیں ہوگی کیونکہ یہاں آپ نے رکھ لی نا یہ آپ نے ہمرے تکلیفی جو ہے وہ پورا کر دیا اللہ اس کے بدلے میں جنت میں بغیر داڑھیوں کے اور جیسے میں نے کہا وہاں آئیں گی نہیں تو لہٰذا گناہ کا سوال ہی نہیں ہے جی۔ وہ جائز نجائز کی بحث ہی نہیں ہے یا آئیں اور کٹوائیں یا یہ کہا جائے کہ جنتوں کے اندر داڑھی مڑوانے کی اجازت ہوگی تو پھر آپ بات کریں کہ یہ کیا بات ہے وہاں کی کی اجازت اجازت یہاں نہیں جی۔ اس کا مطلب پھر سوال بنتا ہے لیکن جب آئے نا تو یہاں بھی آئے نا تو کسی کو اعتراض نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ہوگا تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر انسان جو ہے اس لیے ایک روایت آتی ہے بڑی دلچسپ وہ یہ کہ کل روز قیامت میں آخر میں آدم علیہ السلام کی صرف داڑھی ہوگی کسی کی نہیں ہوگی ان کی داڑھی ہوگی اور کہتے فرمایا اتنی سینے تک یہاں تک لمبی چوڑی داڑھی ہوگی کیوں اس کہ دنیا میں ان کی داڑھی نہیں تھی دنیا میں آپ کو پتا ان کا تو پتلا بنایا تھا نا اب پتلے میں تو داڑھی نہیں بنائی نا تو ان کا بغیر داڑی کے وقت گزرا ہے تو بغیر داڑی کے تھے فرمایا اس کے بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت ان کو داڑھی عطا کریں گے اب بتائیے تو معلوم ہے کہ دنیا جو ہے یہاں اگر آزادانہ زندگی گزاری تو وہاں پھر مقیدانہ ہے یہاں مقیدانہ زندگی گزاری تو وہاں آزادانہ ہے تو یہ ٹیسٹ کا ایک جو پیپر ہے کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے آپ نے یہ زیر نہ بال کاٹنے ہیں آپ نے بغلوں کے بال صاف کرنے ہیں اور ادھر عورتوں کے لیے کہہ دیا عورتیں داڑیاں نہیں وہ اپنی زلفیں بڑھائیں جی۔ عورتیں داڑیاں نہ رکھیں کیونکہ دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ عورت کے اگر داڑھی آ جائے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی ہارمون پرابلم ہو گیا لگتا ہے یہ ادا کوئی خرابی ہو گئی ہے ہارمون پرابلم ہے یار یہ داڑھی جو ہے وہ آنے لگ گئی اسی طریقے سے لکھا ہے حضرت ثانی فرماتے ہیں جو داڑھی مڑاتا ہے اس کے اندر بھی ایمانی خرابی آ گئی ہے تبھی داڑھی مڑاتا ہے پناہ داڑھی جو ہے جب انبیاء نے رکھی ہے جی۔ اور وہ اس امتحان میں صف اول کے اندر ٹیسٹ میں کامیاب ہیں جی۔ اور اللہ نے داڑھی کو بھی اتنی خوبصورتی عطا کی ہے کہ انسان مرد کی پوری وجاہت بنا دی ہے مرد کی وجاہت بنا دی اس کی پہچان بنا دی تو پھر یہ کہ آپ پر واجب ہو گیا کہ آپ نے داڑھی رکھنی ہے جی، اور آخرت کے اندر میں نے بتایا کہ یہ چونکہ اس کا بدل تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر داڑھیوں ہو کے رکھیں تو اس وجہ سے جب وہ یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر حضرت جتنا انٹرسٹنگ سوال تھا اتنا ہی انٹرسٹنگ جواب آپ نے دیا اور اتنا ہی لاجیکل جواب دیا حضرت آپ سے سوال کر کے یہی ہمیں مزہ آتا ہے کہ ہمیں بڑے لاجیکلی اس بات کو سمجھنے کا انداز ملتا ہے جزاک اللہ خیر حضرت